අධික උණුසුම් සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදු වූ තෙවන මරණයත් වාර්තාාවී තිබෙනවා. ඒ එප්පාවල ප්‍රදේශයෙන්. එලෙස මියගොස් ඇත්තේ එප්පාවල යාය දෙක මැදියාව ප්‍රදේශය පදිච්චිව සිටි අසු හැවරදි තිදරුපියෙක්. තාප ආගාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් අදාළ පුද්ගලයා මිය යනට ඇතැයි සැක කරන පවයි එප්පාවල හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරයා සියත අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. කුඹුරට නිකන් හැමදාම යනවා. ඉතින් කුඹුරට ගිහිල්ලා ඇවිදිනවා ටික. අර පරණ පුරුද්දනේ. අවසර හැදිලා තමයි මේ වැටිලා තියෙන්නේ. නමේ ටීතර වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දැනගත්තේ කීයද? අපි දැනගන්නකොට තුනට විතරයි. තාතා උබෙදීදී තාතා උසනේදී කිසිම මේ ගන්න අර මම ගැලවිලා මේ මගේ ඇඟේ දියපත්ට තිබ්බේ නෑ කරේ තියානේ දී ගෙදර එද්දී දියපත්ට මීට පෙරද එප්පාවල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු අධික අවරශ්මියට නිරාවරණය වීමෙන් පසුගියදා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මේ අතර පවතින අධික උණුසුම් සහිත කාලගුණය පිළිබඳව ළමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් පෙරේරා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි වැඩිපුර ජලය සහ ලවණ ලබා ගත්තේ නැත්නම් ශරීර දැනෙන අපහසුතාවය, ඊට අමතර හිස්රාදය, වමනය, ඇඟපතරිදීම, නිින්ද නොයාම සහ සමහර අයට නිදිමත ගතිය වැඩි වීම, ආහාර රුචිය අඩුවීම. දැන් ආහාර රුචිය අඩු වුණොත් ආහාර ගැනීම